Всем привет и добро пожаловать на канал Арина Степная. Сегодня у нас сказки на ночь для маленьких. И сказку мы будем читать народную, и называется она «Коза Тереза». Олечка моя ее очень любит. Очень яркая зеленым лугам, а вечером домой вернулись. Старик спрашивает, козочки вы мои, козочки, все ли вы сыты? Тут одна коза и отвечает, что ее бедную не кормили, не поили, только когда бежала через лесочек, то ухватила один сам пошел кур спасти на траве муравья, а вечером опять стал спрашивать, все ли сыты. Но касательница опять затянула свою песенку про один кленовый листочек. Рассердился старик, Дай и выпорол как следует эту косу, а она от него в лес убежала. Нашла там заячью избушку и свалилась на пришел зайчик и захотел в дом войти, а коза с печи давая ему кричать, «Сейчас выскочу, да рогами заголю". Заплакал зайчик, убежал в лес. Повстречалась, повстречался ему петушок в красных сапожках и с косой на плечах. «Что, Санька, плачешь?» — спросил петушок. «Вот собралась ко мне в дом коза Тереса, выгнала, «Ничего, Саенька», — отвечает петушок, — «я тебе помогу». Пошли они к избушке. Петушок как закричит «Я петушок, золотой гребешок, несу косу, сейчас тебе голову снесу». Испугалась коза и убежала в лес, а петушок с зайчиком стали в избушке жить да поживать. Вот такая вот интересная, чудесная сказочка. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Спасибо за прослушивание и просмотр. Встретимся в следующем.